Hallo Menschen auf YouTube, willkommen. Ich habe mir nochmal Superpowered Battle Friends angeguckt und ich bin echt verfickt blind. Nee, ich bin wirklich blind. Ich bin richtig blind. Ich habe den Online-Modus. Beim Online-Modus wollte ich joinen, hab nichts gefunden, ist ja klar. Und dann wollte ich hier hosten und da ist ja klar, da ist ja klar, dass man eventuell keine Bots einstellen kann. Also, gehe ich mal zurück. Jetzt gucken wir mal unter Local. Ich weiß nicht, wie ich das nicht gesehen habe. I don't know. So, ich nehme jetzt mal, ähm, Razor. CPU. Man kann tatsächlich Man kann tatsächlich eine CPU einstellen. Oh Gott, bin ich blöd, Alter. Oh Gott, bin ich blöd. Ich hab's, ich hab tatsächlich... Scheiße. Anscheinend funktioniert die nicht, wenn es nur einen Spieler gibt. Sowas wie Bots gibt es nicht. Oh, es gibt tatsächlich eine CPU. Oh, fuck. Okay, ich entschuldige mich beim Entwickler, dass ich, dass ich so blind war. Okay. Okay, okay, okay. Scheiße. Ich finde das, wie gesagt, richtig geil. Es funktioniert nach dem Super Smash Bros. Prinzip, nach dem richtigen. Man hat also quasi eine Prozentanzeige, die sich langsam füllt mit jedem Schlag. Und je höher die gefüllt ist, desto mehr Schaden, äh, desto weiter fliegt man weg. I don't know. Ich kann, was kann ich denn? Ich kann blocken. Oh, ich habe sogar, Alter, ich habe sogar einen Air Dash. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe einen Air Dash. Oh mein Gott. Der sogar in jede Richtung gemacht werden kann. Oh Gott, Alter. Okay. Was habe ich eigentlich noch? Ich hab Kreis. Oh, Junge. Ich hab sogar wie in Smash Bros. Oh, ich kann sogar Portale machen. What the fuck? Okay, okay, what, wait, wait a minute. Hier, guck mal. Bam. Scheiße. <laughs> Voll auf die Fresse. So, auf Kreis unten habe ich meine Faust, einen Faustangriff. Piu, piu, piu. Bei der Macht der Sterne. Ich habe die Power. Jetzt bam. Okay, man fliegt wirklich viel, viel weiter weg, je mehr Prozente man hat und hat halt ganz normal dann auch Stocks. Oh, wie geil ist das denn? Okay, ich nehme alles zurück, was ich über dieses Spiel gesagt habe. Naja, ah fast alles. Man findet trotzdem noch keine Multiplayer-Sessions, aber es spielt sich echt wie ein Smash Bros. Und es fühlt sich sogar irgendwie ganz nice an. Wirklich. Oh, was war das? What the fuck, man? What the... Hallo? Hallo? Ist alles in Ordnung? Ich glaube, ich habe sie gerade mit diesem Angriff ziemlich geschockt. Sie ist Sie ist gerade in einer Schockstarre. Hm, sie ist in einer Schockstarre und kann sich nicht wehren. Einmal kurz bitte weggucken. Okay, ich habe einen schweren Angriff auf Dreieck, mit dem ich stunnen kann. What the fuck? Okay, ich glaube, das ist nicht so... <laughs> ich glaube, das ist nicht normal. Äh, ja. Hi. Yay, cool. Wir, let's jump. Jumpu. Man hat jetzt quasi einen normalen Angriff. Dann hat man Smash-Angriffe. Dann hat man noch die normalen B-Angriffe halt, die man aus Smash kennt. Inklusive dem Rescue. Warte, hier. Den ich auch in jede Richtung machen kann, by the way. Oder? Ja. Lol. Okay, cool. Es gibt sogar Meteor-Smash. Oh, ich kann sogar jemanden spiken, Alter. Oh, nice. Finish. Oh, nice. Oh, nice. Okay. Okay. Okay. Ich habe nichts gesagt über dieses Spiel. Dieses Spiel hat doch Potenzial. Vergesst, was ich im letzten Video gesagt habe. Dieses Spiel hat Potenzial. Okay, ich probiere mal, äh, ich probiere mal Ark. Ark. Das ist ein Bogenschütze? Lol. Hahaha, <laughs> ich bin Link. Jetzt kann ich die ganze Zeit spammen. Okay, das ist der offizielle Spam-Charakter hier. PK Thunder. Nee, warte, das ist eher so ein Pikachu-Type-Charakter. Donnerspam, Donnerspam, Donnerspam. <laughs> man kann sogar dodgen. Also man kann quasi mit Schild dodgen. Nice! Oh, nice, Alter. Okay, das Spiel... Die, okay, man merkt, die Leute, die haben Smash gezockt und verstehen, wie Smash funktioniert. Und wie das Kampfsystem, was das Kampfsystem wirklich so besonders macht. Das fühlt sich echt nice an. Hat man hier auch einen Grab? Ne, ich glaube, es gibt keinen Grab, oder? Aber oh, ich bearbeite den. Guckt euch das mal an, wie ich den bearbeite. Bam. Und bam, bam. Und bam. Finish! Nice. Ey, das gefällt mir wirklich. Das gefällt mir. Liebe Entwickler, was mir wichtig ist, ist ein Grab einzuführen, dass man auch grabben kann. Oder geht das vielleicht nicht, dass ich jetzt wieder was übersehe? Input. Short Hop. Es gibt sogar einen Short Hop extra. Das ist nice. Attack, Special Attack, Heavy Attack, Shield, Pause, Enter. Nee, es gibt kein Grab. Okay. Ein Grab wäre sehr schön. Lass mal hier ganz viele Bots jetzt nehmen. Komm. Ich muss einfach nur PK Thunder spammen. PK Thunder. <laughs> PK... PK Thunder. Fuck. PK... Fuck. PK... Fuck. PK Spam. Das ist so chaotisch, ne? Genau, deshalb zocke ich sehr ungern in Smash. Mehr als Duelle. Also für mich gibt es eigentlich immer nur eins gegen eins. Auch, dass man direkt nach dem Spawn direkt angegriffen werden kann, ist ein bisschen scheiße. Man sollte schon so, so, ein, weiß nicht, so ein kleines Zeitfenster haben, wo man unbesiegbar ist. Wie bei Smash halt. Ich habe die meisten Kills natürlich. Wie sollte es auch anders sein? bin ja auch ein Profi. <laughs> ja, ich muss mich an dieser Stelle echt berichtigen. Es hat tatsächlich Bots. Es findet immer noch keine Sessions. Pro-Sessions found, aber immerhin kann man jetzt quasi mit dem Bots Spaß haben und so ein bisschen trainieren und ein Gefühl dafür bekommen. Ja, mir hat Spaß gemacht. Ähm, ich freue mich, die weitere Entwicklung zu sehen. Es könnte echt so eine richtig schöne Alternative zu Brawlhalla werden und zu Smash natürlich. Das war's erstmal von mir in diesem Video. Äh, supportet die Entwickler. Das könnte echt eine richtig, richtig gute Alternative zu Brawlhalla und Smash sein. Liken, subscriben, abonnieren, revanchieren. Ihr wisst ja, ihr kennt das ganze Spiel und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüssi.